All of us in education, I think, at some time or other have been inspired by high quality teachers and teaching. And we've all benefited at some time or other from really good coaching and mentoring uh, from senior school leaders and professionals. Um, I've always tried to show that kind of practice and approach in my own work with colleagues and uh, it's a great opportunity with the Leadership Development Board to spread that practice more widely. What we want to achieve as a leadership board is that every practitioner in schools, be they newly qualified teachers or the most experienced of head teachers, have clear development opportunities. They have the opportunities to learn with others, work with others, and develop their practice. Because at the end of the day, by learning and developing with others, we're able to better support learners and better support their achievement. I think sometimes in education, we spend a lot of time having to solve problems and, and it can make you sometimes only see the negatives in what you do. What the NLDB lets us do is see what a privileged position we're in. It lets us see how we enable future generations to really play a role in this country's development. And so being a part of this board has let, let us all feel that responsibility. Let us all sort of gain that passion and energy that comes with doing something that's really worthwhile. Wel, mae yna gyfrolau wedi cael ei sgrifennu am ddiaeth effeithiol, lli. ond i mi mae'n berwi lawr i ddau beth. Mae rhaid chi arwain efo'ch pen ac efo'ch calon. O ran arwain efo'ch calon, um, mae rhaid bod gyda chi rhyw synwyr o bwrpas moesol um, a bod yna rhai gwerthoedd o daliadau yn eich gyrru chi, pethau fel te tegwch, gonestrwydd, um, cysondeb. Mae yna bethau hefyd fel um, arwain gyda gargyhoeddiad, arwain gyda uh, chred, arwain gyda empathy, ac um, mae rhaid chi roi chydig bach o'ch hunan yn bersonol o, o ran eich ar, ar, arweinyddiaeth. Mae arwain efo'r pen hefyd wrth gwrs, a da chi'n chi cael eich galw i, i wneud nifer fawr o benderfyniadau mewn diwrnod mawr a man lly. Mae rhaid chi asesu sefyllfaoedd yn, yn, yn, yn, yn gyflym iawn a dod i gasgliadau neu penderfyniadau clir sy'n mynd i symud y sefyllfa neu'r ysgol ymlaen. A'r, ar, ar gamp ydy i gario pobl gyda chi lly, yn bobl ifanc, yn staff, ac yn sicr yn, yn, yn, yn rieni ac yn rhan ddeiliad eraill sydd o diddordeb yn, yn ffyniant yr ysgol felly. In terms of vision for leadership in Wales, uh, we think that it's important there are common uh, values around leadership across the whole school workforce. A common moral purpose. We want all of our children and young people to be supported in their learning. We want them to be well and safe and able to benefit from their learning. Um, it, it's important that our leaders across schools are passionate about supporting their colleagues and coaching and mentoring their colleagues and enabling them to be better teachers and better supporters of learning. But it's not just also about the school workforce, it's also about how we're able to harness and engage the efforts of parents and carers and other elements of the school community to support learning and to make sure that all of our children have the highest quality uh, opportunities throughout their education. Stiwardiaid ydy ni. Da ni yn y swydd yma dros dro. Uh, da ni'n ffodus iawn bod ni wedi sefyll ar sgwydda cewri a deud y gwir. Da ni wedi cael profiadau toreithiog yn hunan yn y gyrfau. Ac um, yn tro ni di ar hyn o bryd fel arweinwyr yng Nghymru gario'r fflam. Mae'n bwysig bod ni'n cadw'r fflam yna ynghyn ac yn gwneud yn gorau glas yn y swyddi i, i, um, i, i warchod ac i ddatblygu sefyllfaoedd a'r nod ydy wrth gwrs, byddwn ni mewn sefyllfa mewn byr o dro, efallai mewn ambell i achos fel fi'na, i drosglwyddo'r awennau i rywun arall fydd yn yn dilyn ni. Felly mae'n mae rhan o'r cadwyn yma sy'n gyda ni mewn, mewn cymdeithas, mewn gwireiddiad i, i ddathlu'r gorau o'r gorffennol i, i roi synwyr iddo, iddo fo yn, yn y presennol a'i drosglwyddo fo ymlaen i'r to nesaf. It's all about opportunity. What the board's about is taking serving practitioners and getting the expertise that's in the system at the moment so that people in the future can learn our lessons because we haven't got everything right. So we've learned from our mistakes, but we can share that and we can make sure that people learn in a way that has the best outcomes in the future.